1 Radiodokumentation I Cried to Lagos erzählt die Geschichte von Vincent. Vincent kam 2003 mit 16 Jahren aus Nigeria nach Österreich, suchte hier um Asyl an. Ein paar Jahre später starben seine Mutter und seine Schwester, seine letzten Familienangehörigen in Nigeria. Vincent fand in Wien eine Ersatzfamilie doch 2010 wurde er abgeschoben. Vincent war nach sieben Jahren in Österreich plötzlich wieder in Lagos. Wir haben ihn 2013 dort besucht und haben dann mit dem Ö1 Radio-Feature I Cried to Lagos, Vincent und seine Helfer einen Preis beim New York Festival gewonnen. Doch Vincent lebt weiterhin unter äußerst prekären Bedingungen in Lagos. Die Hoffnung, als professioneller Fußballer wieder nach Österreich zurückzukehren, war schon zur Zeit unseres Besuchs gering. Mittlerweile glaubt keiner mehr daran, weder sein Coach noch seine Nachbarn noch seine Freunde. Viele haben Vincent fallen gelassen. Heute ist Vincent obdachlos. Er schläft in einer Unterkunft der Kirche, lebt weiterhin von Almosen. Wir wollen nun mit eurer Hilfe Vincent dabei unterstützen, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Wir wollen ihm eine Berufsausbildung finanzieren und ihm einen Mentor zur Seite stellen, damit ihm doch noch die Hilfe zukommt, die ihm in Österreich verweigert wurde. Wir bitten euch daher um eine Spende für Vincent. Helft uns, Vincent zu helfen. Unter www.vincenthelfen.at findet ihr nähere Infos. Dazu, wie ihr spenden könnt, was genau geplant ist wie unser Hilfsprojekt voranschreitet und Kontaktdaten, falls ihr euch anderweitig einbringen wollt. Folgt uns auf Facebook unter Vincent Helfen und shared dieses Video. Helfen wir Vincent. Helfen wir gemeinsam Vincent.